कश्मीर में जो सबसे बड़ा हमला हुआ है उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी और बार बार कहा जा रहा था कि 8 से 15 फरवरी के बीच कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं आतंकी उल्लेखनीय है कि करीब एक माह पहले तैयार हुई इस साजिश के लिए सिर्फ हमले की जगह और उसे अंजाम देने वाला आतंकी हैरान कर देने वाला है इस हमले में सहृदयता के नाम पर सुरक्षा बलों के काफिले के साथ वादी में नागरिक वाहनों को भी साथ चलने देने की कुछ साल पहले अपनाई गई नीति की भयावहता को साबित किया है और यह एक बड़ी चूक साबित हुई है जिसका फ़ायदा उठाए उठाते हुए आतंकी जवानों के काफिले को सुरक्षा घेरे में सेंध लगाने में कामयाब हो गए हमले के बाद मौके पर पहुंचे आईजीपी एसपी पानी और आईजी सीआरपीएफ जुल्फिकार हसन ने हालांकि सुरक्षा की चूक में इनकार करते हुए कहा कि अभी जांच की जा रही है लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने आतंकियों के संभावित हमले को लेकर जारी अलर्ट की बात को दोहराते हुए कहा कि बार बार कहा जा रहा था कि आतंकी 15 फरवरी तक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देंगे यह अलर्ट 10 दिन पहले भी जारी हुआ था और इसमें कहा गया था कि सुरक्षा बलों के शिविर पर आत्महत्या आत्मघाती हमला करने ग्रेनेड फेंकने के अलावा बड़ी आईडी विस्फोट की घटना को भी अंजाम दिया जा सकता है और इस अलर्ट के आधार पर रोजाना सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हो रही थी